That shit's ridiculous. ¡Ay, qué horrible! Están apuntando, apunten, saquen, todavía no disparan, ¿eh? Apunten, ¿eh? Dos mil años más tarde. ¡Ya cómete la maldita naranja! Thank you.